لحد ما zovete, uhvati na ovakav način, Uh, obično nije uhvatio samo da bi pričao. Znači, posle toga ili sledi udarac drugom rukom, ili nogom ili nečim, znači moguća je varijanta da posle ovoga on mene napadne, ili da ja izazovem da se on čuva. A, pogledajte, moja ruka ide od ozdo na gore, i pokriva sad dijapazon to tačno kako da njegova ruka može da dođe. To znači da ona zamahne, dešava se ovo. Upamtite ovu poziciju. Pogledajte sada, znači, a, malo pre on uhvatio, pa je on napao, a ja sam išao od ozdo. Međutim, kad ja krenem od ozdo, ako se on čuva, dolazimo u istu poziciju, da vidite. Neka bude da je on uhvatio, a da ste vi izazvali da se čuva. Znači, iz kretanja izgleda ovako, ovako. I dođete do ove pozicije. Probajte. Ovo stvarno drži. Ne možete vi ovako da dignete ruku. Razumete? Zašto? Zato što me njegova ruka zadrži, sprečava. On sam ne mora da se čuva uopšte, <laughs> pošto mi ova ruka ne da ništa. Zbog toga ne kreće prvo ruka. Moja kolena idu od ozdo sve ide ka njemu, da li vidite, sad ovako mogu da dobijete. Znači, pogledajte, pokret je ovaj. Sad on mora da se čuje. Znači, u momentu hvata nije ovo, zato što će ovo da bi zadlavi ruku, u momentu hvata je ovo da bi on morao da se čuje. Probajte u tenkan i propustite. Znači, posle ovoga idete ovako. Dobijete da što je. Gledajte u njega, od da njega, druga strana, u njega, od njega. Probajte. Znači vi uradite ovo i onda uradite ovo. I njegova ruka je praktično slobodna da vas vodi. Pogledajte još jedno, uradite ovo i uradite ovo. To jest, pogledajte, kada e, stanete u ovu poziciju ovako, umesto da ovo zadržite sa usmerenjem tamo, vi kada uradite tenkar, sve ovo pomerite ovdje. Znači, trebali bi da zadržite i da uradite tenkar. Pogledajte još jednom. Za da ovo zadržite tamo i uradite tenkar. Sada on ako pokušava da ne dodine preko moje ruke, ne može. Ako hoće da ovo zaobiđe u udar, <laughs> ja ga kontrolišem, ako hoće da ide u krugu nazad, ja ga i kontrolišem. Znači još jednom gledajte, nije ovo, sad od mene može da dodirne, ovo je, znači ovo je tamo, a ja sam ovako, usmerenje je tamo. Probajte, ja ću te da napravim, E sad neko može da kaže, dobro, ova ruka, a šta je sa ovom rukom? <laughs> ja stojim ovako, ja ne mogu s ovom rukom, ali bez problema mogu ovom rukom dirati. U, u ovoj poziciji se zato ne ostaje dugo. Već posle ovo, znači, pre nego što ovom rukom može nešto da izgradi, idete u nikio, pogledajte. Kada uradi ovo i ovo, ova ruka više ne može da uradi ništa. I sad je ovo nikio. Ajde, Fali vam još jedan dodatni korak. Ako se sećate ove tehnike, kad pater hvata sa iste strane za ruku, ovaj način se zove katači doti, i kada hoćete da uradite ihtiotenkan, treba da uradite ovo, ovo i ovo. Šta sam uradio? Znači, ako uradim samo ovo i ovo, sad ćemo onda udari u mene. Vidite. To je isto kao kad hvata i vi uradite ovo i ovo. I sad on bez ikakvih problema može da udari. Fali vam korak bočno, znači, ako je bio hvat e, za ruku, znači, moguće na dva načina ja da budem bezbedan. Znači, posle ovog tekana, ako moje noge stanu, onda ja moram njega prvi da udarim, pre nego što on udari mene, da bi uhvatio ovo. To jest ovde. Posle ovoga, ja moram <laughs> da ga udarim, samo uhvatim nikiju da bi bio bezbedan. Međutim, ja to ne želim, to je suviše lako, jel? A, ako hoću da ga udarim, on kad krene, ću ga udarim odmah i ako ga dobro udarim, ne moram da radim više ništa, to je lako. E, fali vam, znači, posle ovoga i ovoga, fali vam ovakav korak koji vas skloni daleko od njegove ruke. Znači, u slučaju pata katate dore, to je ovaj korak, ovaj korak, da li u ovom koraku ja idem ovako i sklanjam se od njegove druge ruke. Znači još jedan, gledajte, ovo, ovo, i pošto sam se sklonio od druge ruke, ja ovako mogu ovo ovaj da Ovde je isto, gledajte, u njega hvalim ovaj korak, ovaj korak. Gledajte što uhvatite Mikiju, gledajte još jedno. U njega ovaj korak, ovaj korak. Pravite. Kad gledate u partnera, Nije ovako, gledajte, gledate ga, pogledajte ovo, pa ovako, pa ovo, i sve vreme gledate. On ulazi u vas. Znači, posle ovog momenta, više ga ne gledate, gledate tamo gde idete. Zašto ne morate da ga gledate? Znate gde je, naslonite da ste vašom rukom na njegovu ruku i ova ruka je drži vas. Ne morate gledati, znate gde je. I ta, ako ga gledate, bar brat vas sprečava da okrenete kukove koliko treba ne, ne gledajte, idete, e sad ponovo gledate, umpate. Dobro, U ovoj poziciji parterov tok je ovaj. Ova ruka sa laktom na dole pomaže tok ovako. I ona drži e, partnerove prste e, da budu horizontalno sa polom. Znači, ako ova ruka drži tako da prsti gledaju na gore, lakat ide gore. Ako prsti krstima dole, lakat ide dole. Ako su prsti horizontalno, onda njegov lakat može da ima samo malu amplitudu gore i dole koja ne može da vas preče da uradite tehniku. Znači, ovo pomaže tok ovako. Ova ruka pomaže tok ovako. Znači, kao da hoću ovaj deo da sastavim, da sastavim ovako sa ovim delom. Znači, šaku Znači, kao da hoću šaku da sastavim, znači ova ruka ovako pomaže to, ova ruka ovako pomaže to, i kad se to sve sastavi, ide dobro. Znači, gledajte, odavde ovako. I još kroz prste se nagnete celom stranom tela kao ovako. Tako da je pokret ovakav. Thank nije ovo, gledajte. Nije lakat na lakat, nije kr, kr, i tako dalje. E, redko možete to da uradite. I tada položaj lakta ne treba da bude ovakav, nego je ovakav položaj lakta, to je nešto drugo. To je druga poluga i drugo nešto. Nije nikak. Zašto ne možete da uradite? Ako ovde uhvatite, a ovde nasklonite, onda ova ruka dodiruje na dve tačke njegovu mudža, dva mesta. I pošto je tok kroz tu ruku podeljen na dve tačke, nemate dovoljno energije da uradite niđe. Ako vam on ne da, problem. Znači, ne mora bude jači od vas, može bude približno jak kao vi. Ako ste mnogo jači, onda nije bitno. Ali gledajte, prvo ovakav pokret seče njegov tok. Ovo je tok, vi ako gledate ovakav pokret, to seče. Znači, treba da pomognete ovom rukom tok kao i ovom rukom. Sad je ovo, ovo i ovo. Praktično, lakat vaš nema nikakve veze sa knjigom glava. I ovaj lakat je dole, da bi vam ovo rame bilo dole. Pogledajte, ovo. I kontekst. je. Right partnerova ruka treba da bude ovako polusavijena. Međutim, desi se neki put u kretanju da ne uradite sve kako treba i da partnerova ruka ostane prava. Sada ne možete uraditi na onaj način na koji sam pokazao. Zašto? Malo pusti savjet. Malo pre je tok bio ovakav, sada je tok ovak, promenio se. Znači, E, ono što treba da uradite da i jedna ruka pomaže tok i druga ruka pomaže tok, ali kukovi sada moraju da isprate taj tok. A to je tamo, ovako. Da vidite. Znači, kada je ruka ovako, možete da uradite ovako. Međutim, kada je ruka ovako, ne možete ovo da uradite, zato što ovako nije dobro. Sečete tok i sad samo ispravite i vratite tok. Pravite. Ovdje je part, a vi uglavnom stojite ovako u odnosu na partnerovu ruku, bez obzira da li je njegova ruka polusavijena ili prava. Stojite praktično grudima normalno e, na poziciju njegove ruke, to jest on je u odnosu na vas u formi trouga. Sada više ne možete da uradite ni ovo, ni ovo. Da to je zato što on stoji u formi trouga u odnosu na vas. Znači ono što treba da uradite da biste došli u formu trougla, morate ovu celu stranu da vratite unazad. Znači ovo je ovako, ovo morate vratiti unazad. Pa vidite, nije ovako. Ovako je. Sad, je Sad sam ja u formi trougla. Znači kada uradite ovo, nije ovako. Da ne vidite kako ste osnovi u formi trougla. Morate stojiti ovako. Pa vidite kako sad stojite. Proverbio.